Aquest era l'aspecte de l'antiga seu de l'ONCE ara fa poc més d'un any i així ha quedat la façana després de les obres de rehabilitació. Una cara nova per a un edifici renovat que inclourà tot un conjunt d'equipaments per al barri i també serveis municipals. L'espai situat al carrer de Calàbria, en ple cor de Sant Antoni, tindrà gairebé 11.000 metres de superfície repartits entre dos soterranis i sis plantes d'alçada. La planta baixa es dedicarà sobretot al veïnat, amb espais de treball, serveis sanitaris o sales de reunions. La primera i la segona planta conformaran l'espai educatiu de l'edifici, ja que s'hi instal·laran l'escola d'adults Pere Caldés i el Centre de Normalització Lingüística. També hi haurà un auditori amb capacitat per a 186 persones i una sala polivalent. Les inversions han de servir eh, no només per fer un edifici molt potent, que l'és, sinó alhora per ser un motor de, de dinamització de l'activitat social, econòmica, educativa, l'activitat de barri, de fet. Sant Antoni, en aquest barri, doncs, li ha tocat una mica la loteria, li estem donant animació, força i i jo crec la possibilitat de convertir-se en un barri que serà un referent per la nostra ciutat. La resta de l'edifici l'ocuparan les oficines de Barcelona Serveis Municipals i la Direcció d'Atenció Ciutadana, tot un seguit d'equipaments que, sumats a la remodelació del mercat, faran de Sant Antoni un barri amb més possibilitats. Les obres de l'edifici finalitzaran el proper mes de maig i funcionarà com a equipament públic al setembre.